Bom dia, meus amigos do canal. Como eu prometi para vocês fazer um vídeo ontem, como recuperar a energia. Às vezes você está fazendo um vídeo aí num lugar que está tá um pouco aí cansado, você perdeu um pouco de energia, trabalhou uma hora, duas horas com a zoar iônica. Então eu vou dar uma demonstração como você pode recuperar rápido a energia. Você pode usar você pode usar energia, por exemplo, se você estiver na beira do rio, você pode usar a água do rio. É, você vai na beira do rio, pega três, você pega três goles de água com a mão, pega assim ó, com a mão dentro, vem aqui no ombro, despeja aqui no ombro, deixa escorrer até a ponta dos dedos. Você faz o processo três vezes e deixa escorrer até a ponta dos dedos aqui, ó. Vou até tirar aqui, ó. Tirar aqui essa pulseira, agora. Porque a Aí depois você pega com a mão esquerda, pega o meio, mesmo tanto d'água assim, vem aqui no braço, levanta a camisa aqui, ó, você pega daqui, ó, deixa ela escorrer até a ponta dos dedos. Você estica o braço assim deixa que ela escorre. Você faz o processo três vezes. Agora, se você não tiver, por exemplo, na. Vamos supor, na beira do rio, você pode fazer em casa, igual eu tô aqui, ó. Eu tô aqui na pinha. Eu ia fazer lá no tanque, tá, mas lá no tanque tá, está então ocupado lá. Então você pega aqui na torneira, esse processo aqui você pode fazer, por exemplo, dentro do banheiro, na pia, exemplo, na pia do banheiro, você pode abrir a torneira, que eu vou fazer agora, vocês verem. Só vou dar uma olhada aqui se o celular tá pegando, focando, dá tá certinho, tá? Então tá tudo ok. Então e a torneira está aberta. Eu vou pegar um, dois, ó. Você vê que escorreu na ponta do dedo, ó. Dois, três. Ele toquei já de um lado. Agora eu vou pegar com a mão esquerda, vou ficar aqui, ó. um, processo é feito com a água corrente, com a água fria, não pode ser feito com água quente. Pode ser feito com água de chuveiro. E você pode fazer também o mesmo processo, você estando na beira, por exemplo, do rio. Eu vou encher um pouco aqui a pinha, para que ela possa, possa fazer mais ou menos uma alimentação. lembrando aí o pessoal que você é tem muito tempo, você está lá na beira do mato, você tem um. Você tem lá, por exemplo, uma garrafa d'água, você pega um pouquinho de água na mão e faz três vezes cada hora. Aqui é como se estivesse no rio, você enche a mão de água, um, dois, três. A outra mão igual, um, dois, três coisa na ponta dos dedos. Você acabou de fazer, você pode enxugar o braço, cara, não tem problema nenhum. Isso você pode fazer na beira na praia, você pode fazer beira de rio. E você pode também fazer em casa. Por exemplo, você está na pia do banheiro. Se você não quer pegar água aqui da própria torneira, você põe, fecha a cuba, pega um pouco d'água de dentro e faz de dentro. Mas o mais rápido é na perneira. Você pega aqui, é um, dois, três. Um, dois, três. Isso recupera a tua energia. Agora, existem outras maneiras de você recuperar. De você recuperar essa energia. Sem você precisar usar a energia da água. Você pode fazer pela energia, por exemplo, do vento, do sol, do fogo, né? Que o sol é o fogo. E também você pode fazer pela energia da terra. Mas a, assim, a mais prática para quem está iniciando, aprendendo, é a água. Aí a... Lembrando aí o pessoal também das lives ontem aí, pessoal que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo, vai ficar embaixo do vídeo. Hoje nós não vai fazer mostrar ela aí no vídeo, porque hoje mais foi mesmo para demonstrar mesmo a, como recuperar essa energia. Porque o pessoal tem perguntado muito, Maurício, olha, como recupera essa energia? Porque às vezes eu desgasto a energia treinando. Então é água. Vai na onde tem um pouco d'água e é três poucos de água que você pegar, você despeja, deixa correr pelos, até a ponta dos dedos, três lados. Primeiro a é esquerda, que é o negativo, desce. Depois você faz com o esquerdo positivo. Então é uma é coisa muito simples. E depois pela frente aí também a gente vai explicar também como a pessoa recuperar a energia usando outros, outra, outras energias, por exemplo, que é do fogo, do sol, é, tá e também recuperando energia, por exemplo, da terra e também do, do vento. Mas aí já é, uma, é um outro jeito, tem que ser um outro lugar. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje mesmo, eu gostaria de estar tá fazendo ele na beira do rio. Só que aqui está chovendo muito. Então não dá para ir lá no rio. vez pela frente eu faço esse mesmo vídeo já num lugar já mais apropriado, um lugar bonito, um lugar com uma visão boa. Hoje eu fiz aqui nossa cozinha, porque nós não está tendo homem lá na, na beira de rio. Mas o processo é o mesmo, só é questão de lugar. E, e a maioria das pessoas às vezes vai fazer em casa, então essas pessoas que for fazer em casa pode fazer na, Pode fazer na pia do banheiro. Por exemplo, para usar a torneira do banheiro, fazer as três aí. É... Agora, também quando você tiver, por exemplo, no campo, no lugar que você está fazendo pesquisa, por exemplo, você está usando as variônicas aí numa caçada. É... Deu aí uma hora, duas horas, você está usando ela, você sente que está um pouco cansado, você faz esse processo. E em seguida, você também fizer o processo dos três lados com a água, você também pode tomar três goles d'água. Você toma três golinhos de água, também que é muito bom também. Mas são só três, você não pode tomar, por exemplo, dois nem quatro. São três goles de água, só para naqueles três. Mesmo que você tiver com mais sede, você fica com aquele sede. Depois mais daí a pouco, uns minutos, meia hora, você toma água. A sua energia está toda recuperada. Você, aquele cansaço teu vai tudo embora. Então a, isso é muito bom, porque a recuperação de energia é importante. Porque às vezes depende do que você está fazendo, você, no é dia a dia, você desgasta a tua própria energia no trabalho, no serviço, você está desgastando energia. Agora, você saber recuperar ela, mesmo que você esteja lá no trabalho, você, pode, você vai lá no banheiro, lá é, é rapidinho. Porque você estando no banheiro, você pode tirar a camisa, você não precisa molhar a camisa. Aqui eu fiz com a camisa, então eu não posso tirar a camisa no vídeo. Aí, é rapidinho, você vai lá no banheiro, faz, já sai, você vai, você vai notar que você vai sair dali já com a sua energia recuperada. Então não é só tá, é, a pessoa está usando as variônicas que ele vai recuperar essa energia. Qualquer é lugar que quiser. Ele está lá no serviço, ele dá uma corrida lá no banheiro lá e faz o processo, recupera a energia, aumenta a energia dele. Porque a energia da água é uma das quatro energias, dos quatro elementos. Então você vai ficar com energia boa e positiva. Ora, isso pode ser feito em qualquer lugar que você tiver, que você sentir que a sua energia está pouco, que você está cansado, que você está é, assim, afobado. Você faça esse processo e recupera a sua energia rápido. E casuariônico, com o pêndulo, é a mesma coisa. Você fica aí horas, às vezes, na mesa aí, trabalhando com o pêndulo, você gasta um pouco da sua energia. Então, você acabou de fazer aqui seu trabalho ali, você vai lá no banheiro, na pia, faz o processo. Tirar lá no banheiro você pode tirar a camisa, depois, antes você pôr a camisa, você pega uma toalha lá e enxuga os braços, deixa a camisa pronto. Então é algo muito simples. Então eu estava devendo esse vídeo aí para o pessoal e agora nós estamos fazendo ele. Eu espero que o pessoal goste. Nós já estamos aí já para encerrar também ele, porque já estamos aí na faixa dos 10 minutos. lembrando aí o pessoal que a descrição lá, aí para adquirir as variônicas, está embaixo aí do vídeo. Tanto variônica como o pena. Nós temos aí um pessoal que já entrou em contato. Quase todo, é, todo dia entra gente em contato para ela. vamos ter que encerrar esse vídeo, porque ele está ficando longo. E agora nós vamos ter um próximo vídeo aí, que eu vou fazer um vídeo agora do próximo, que deve sair... Esse vídeo vai entrar no canal na terça-feira. É um começo sobre como começar a levitar, começar a tremar, começar a meditar para a levitação. Então ele é um começo, é um começo para quem quer começar a treinar. muitos vídeos aí, muitas novidades de vídeo. E também gostaria de agradecer aos amigos aí da participação aí pelo canal. Um bom dia, Maurício Mococo.